Всем привет! С вами Ксюша Луши, и сегодня мы будем играть в танки. Это мое первое видео, поэтому не садите строго. Если у меня есть видео на моем live -канале, подписывайтесь на, не, на него, подписывайтесь на этот канал. Надеюсь, вам здесь понравится, я буду стараться. Итак, ну, сейчас мы зайдем, например, в эту игру, в этот бой. Так, хорошо. У меня сейчас Изида. Хм, если хотите, чтобы я начала качаться, то есть создала новый аккаунт, начала качаться. То есть, <laughs> в смысле, качаться, я имею в виду качать свой танк с нуля. То есть, ну, наверное, вы поняли. О, уже закончилось наша команда выиграла. Хотя я не убил ни одного танка, поэтому без помощи меня она выиграла. О, хвалю, хвалю. <laughs> Кстати, мне кажется, или... Нет, это не та карта. У меня есть самая любимая карта, но... Сегодня я играю с Изидой, поэтому на той карте я играю только на шафте. То есть с пушкой шафт. Но сегодня не судьба. Если вы хотите видеть видео, где я говорю вот таким монотонным голосом, спокойно, то можете написать мне об этом в комментариях, я бы не против. А если же вы хотите вот такой, типа, легкий, как, как бабочка, то есть простой язык, не такой, что что-то прям видео, видео. Ну, короче говоря... о, э, нет. Ну, в общем, чтоб такой простой, всем понятный и веселый, легкомысленный, восхищенный взбудораженный. Нет, у меня не очень получается все мои перечисленные описания, но, но в любом случае. Напишите, какой из голосов вы бы хотели слышать. Пока я буду говорить вот таким голосом. Выражаться, так скажем, по литературному. Наверное, у меня это не очень получится сейчас, но буду стараться, если вам понравится именно такой разговор. Мой разговор. Ну, я же говорила, не очень получается. Вы любите петь? Я люблю петь. Только так, чтобы никто не слышал. Наверное, я очень красиво пою, но ну как-то нет. Неохота. Так. Что? Ой, извините, я задумалась. Как вам моя музыка? Музыкальная тема. Вот. Мне нравятся музыкальные темы. Они вообще классные. например, из вселенной Стивена музыкальные темы просто... Ну. Very good music. Угу. Мои навыки в английском. It's very good music. Mm. Mm. И то я не уверена, что это звучало правильно. потайнут very good speak English. Угу. Ну да ладно. Это можно простить всем. Например, старшему поколению, который изучал в школе немец. Ну не умер же этот, но ну, не умерло же это поколение, которое изучало немецкий. это какая-то ерунда получается. Ну ничего, наверное, я <laughs> привыкну. Или наоборот, попытаюсь что-то изменить. Угу. Я бы очень на это надеялась. Но как-то не очень получается. Хм. Итак, у меня 2406. О, кристалликов. И до бани мне осталось а, 473. 473 опыта. Хм, что-то. Ну, понятно это видео? Неизвестно. На этом я буду заканчивать. Прощаюсь.